Es ist so, dass, äh, dass, dass Riedel dafür sorgt, dass ich mit meiner Familie sein kann, mal so ganz blöd gesprochen. Ich stecke die Ohrhörer ein, ich nehme den Helm auf, ich mache den Motor an, ich bin auf der Strecke, es ist nachts, aber wir sind verbunden alle miteinander. Durch die Riedellösung kann ich, weiß ich, was machen die anderen Fahrer, äh, wie geht es am Team, äh, keine Ahnung, einer sagt zum Beispiel, ja hier an der Kurve so und so auf dem anderen Teil der Strecke, da regnet es schon, das habe ich mitgeteilt. Ähm, äh, die nächsten Pläne, wie viele Runden man noch fährt, ist einfach ein gutes Gefühl. Es ist nicht alleine und da wir ja an einem Teamsport sind, sind wir alle die ganze Zeit mit, miteinander verbunden. Für mich der größte Thrill ist, wenn die Ampel auf grün geht und du bist in einem Feld und um dich herum sind lauter Leute, die ähnlich schnell sind wie du und du fährst volle Rotze mit kalten Reifen und heißem Kopf in die Kurve. Das ist also, ich finde, es gibt kaum was, was, äh, das kickt wirklich extrem. Natürlich Motorsport ist, ist gefährlich, sollte es natürlich nicht sein, aber allein die Tatsache, wie viel Energie man aufbringt, um eine Person und das ganze Gerät außen herum und eine gewisse hohe Geschwindigkeit eine Straße entlang zu stürmen, noch dazu mit ganz vielen anderen Teilen, mit Anpressdruck und so weiter, dass das Flugzeug eben, also das Flugzeug, das Auto nicht zum Flugzeug wird ähm, und dann schon auf der Straße bleibt. Wenn da was kaputt geht, dann sollten, müssen natürlich Sicherheits, äh, äh, äh, Sicherheitsmechanismen greifen. Der klassische das, der klassische Käfig, in dem man hier quasi eingeschweißt ist, ist da zum Beispiel so ein Ding. Äh, Leichtbauteile, die sich lösen vom Auto, ähm, äh, äh Sicherheitsguttechnologie, Helme, Hans und so weiter. Und auch Kommunikation ist wichtig. Etwas, was früher eben, da gab es eine Boxentafel, da wurde rausgehalten, wie schnell man gefahren ist in der letzten Runde und das war's dann schon. Aber heute kommt es vor, keine Ahnung, ich habe ein Problem mit dem Motor, ich habe irgendwie einen unnatürlichen Wert, den kann ich durchgeben, ich kann erzählen, dass ich kann äh, sagen, dass äh, könnt ihr schon mal in zwei Runden noch mal eine extra Pulle Kisten Wasser hinstellen, weil ich so durstig bin. Das Team kann mir sagen, wo ich in welcher Position bin. Das Team sagt mir auch schon im Vorfeld, bevor ich es überhaupt sehe, an welchen Gefahrenstellen zum Beispiel eine gelbe Flagge raus oder Code 60 ist. Vor allem hier am Nürburgring ist das eine große Herausforderung, weil das ist alles Vulkaneifel hier. Sprich, wer hier mit dem Handy unterwegs ist, weiß, da kommt auch mal oft vor, dass man keinen Empfang hat. Ein Radarschatten fällt hier, ein Radarschatten fällt dorthin. Die ganze Abdeckung von Kommunikation, Informationstechnologie rund um den Ring ist eine Mammutaufgabe. Und äh, da sind wir aber zum Glück alle sehr gut versorgt.